Woman. Hey. रखते मुट्ठी में हाथ चालू कर चालू कर आए बाजी कर बाजी कर मैं बाजी कर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पक्की तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाथ चालू कर चालू कर आए बाजी कर बाजी कर